Українські гірники влаштували попереджувальні акції протесту в п'яти областях, вимагаючи навести порядок у вугільній галузі та виплатити борги по зарплаті. Раніше шахтарі Волині повідомили, що перекриють ягодинську митницю. Таке рішення ухвалили на раді голів осередків незалежної профспілки гірників України. Які вимоги висуватимуть шахтарі? Ми почуємо від голови незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, ми вас вітаємо вітаємо. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, в яких регіонах почалися акції? І ну і звичайно ж про кількість людей також повідомте. Акції пройшли у всіх п'яти областях, де є вугільна галузь: Львівська, Волинська, Дніпропетровська, Луганська, Донецька область. А е, Захід планувався як е, попереджувальний, без зупинки робіт е, з за спуском е, під землю на одну годину пізніше. Але в деякій мірі це вийшло з під контролю на е, шахтарі найкрупнішої шахти імені Стаханова. Державне підприємство Красноміцвугілля в другу зміну відмовились їхати в шахту. Вони вимагають повного погашення заборгованості по зарплатній платі. Які загально вимоги виставляли шахтарі? Погасити заборгованість по зарплатній платі, навести лад у вугільній галузі, подолати корупцію, яка виникла у вугільній галузі, е, подолати корупцію. Е, і звільнити Демчишина, не приймати рабський трудовий кодекс. Були ексеси такі, наприклад, добропіллі. Один із наших лідерів, надзвичайно авторитетних серед шахтарів, людина, яка зробила надзвичайно багато, доклала зусиль, щоб е, на цій території не розвивався сепаратизм. Минулому афганець. Е, виступав і закликав шахтарів звернутися до влади, щоб не приймався рабський трудовий кодекс у відповідь отримав дзвінок від СБУ. Його покликали в цю контору. Е, ну зрозуміло, що шахтори шахтарі люди не не боязливі. Вони сказали, шановний, ти прийди до нас, а ми тобі розкажемо про корупцію в галузі. Е, і ви також нам розкажете, чи ви притягували до відповідальності тих людей, які створили, які цю корупцію розвинули в галузі, і довели галузь е, до такого критичного стану. Угу. Гірники... Пане Михайле, е, я хотіла вас декілька уточнень зробити. Е, наскільки я пам'ятаю, ми з вами спілкувалися десь на початку осені, зокрема, це перед десь перед е, виборами міськими, і була та сама проблема, тобто та сама заборгованість по заробітних платах, та той самий протест шахтарів безпосередньо. Ну, ми думали, що на цей момент вже може якось вирішитись питання, але схоже, ні. Про які суми заборгованості йдеться? Заборгованість по заробітній платі тільки на державних шахтах складає більше 700 мільйонів гривень. А на шахті південно Донбаска номер 3 в місті Вугледарі е, ще не виплачена заробітна плата в повному обсязі за минулий рік за жовтень і грудень місяць. Суми заборгованості змінилися з початку осені з попереднього нашому з вами е, контакту. Ну стабільно е, зафіксувалась заборгованість у розмірі 2,5 місяці, а тоді була 4 місяці трошки скоротили. Виходить так, що зарплату виплачують страйку до страйку. У львівській вугільній компанії заборгованість складає біля 6 місяців. І коли зупиняється ця фабрика, то фактично зупиняються всі шахти Львівського волинського басейну. Я хочу сказати ще наступне: що в незалежний поспіл керівників ми підрахували, яка нанесена шкода Україні у зв'язку з контрактами, підписаними Демчишиним і Укрінтеренерго. Е, на постачання електроенергії із Росії в Україну. Загальні збитки до кінця року вже складуть 2 мільярди 570 е, мільйонів гривень. Е, це шкода нанесена і тепловій генерації в Україні, і шахтам, е, і, і несплачені податки від зупинки цих підприємств, і практично розвалу всієї вугільної галузі. Пане Михайло, ми вам дякуємо за інформацію. Останнє питання: як довго шахтарі планують страйкувати? Е, ну насправді це е, була попереджена акція, не дивлячись на те, що вона трохи почала виходити з під контролю. Е, незалежно про України приймала рішення пікетувати ягодинську митницю. Це вже на місцевому рівні винесено таке рішення, щоб привернути увагу влади і міжнародної. Е, громадськості, що в Україні такі явища ганебні. Е, сьогодні е, шахтарі зараз перекривають дорогу. Київ, Дніпропетровськ, десь там в районі міста П'ятихатки, де близько знаходиться Вільногорський гірничо-збагачений комбінат, до якого має пряме відношення олігарх Цірдаш. Е, робітники цього підприємства, члени нашої проспілки. А також е, до них приєдналися гірники з видобутку уранової руди і залізної руди із міста з жовтих вод. Дякую, пане Михайле, що змогли долучитися до нашого ефіру. Голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець був з нами на зв'язку.